Salutan al cio, jeni budia via dio. Ho fec, mi scias, mi ne fadis filmu in dum jaro, do mi supposis che mi in devas clarigi kiel subite post jaro mi decidis reaperi in citiu YouTube canalo. Do in mi ne cabeis, mi simple estis occupata pri Lviv mi devis inspesi monon por nutri min cer mi eses tiel dica nun mi devas mangi mute do mi devas mute labori cae tio signifas bera orinde che mi ne poves occupigi pri publicae esperantai aferoi sed tio ne signifas che mi ne estis engagita in la esperanto komunumo mi simple publike ne havis tio mute de tempo do ne voles dedici min al farado de youtube filmoi principe nun ciam mi haves mute plida talentoi cer mi mute studis dum la passin pasinta iaro i kai mi volas fari nova in afero in por esperantujo do nu mi supposas ke mi devas klarigi kial mi decidis fari ĉi tiun filmo do temas precipe pri ĉi tio subtenu amikumu do se vi estus usonano, vi versaine scias cion pri citiu tre fama usona ferio ciu nomidias Nigra Vendredo. cae sence por la de del mondo, ciu ne scias pri tio, mi, mi vere ne scias. nu tio es domando por el commentario sube. Uh, ah, Scribu tie. Chu en lando vi mi suppose celebras, ne vere celebras, sed ciu vi engagigas en citiu ferio, ciu nomigas nigra vendredo. En Australio, antao plura iaroi, mi neniam audis pri gi, sed dum la pasinta iaroi, mi supposas che la usona stato iom post iom profundigis en la australian sozion, cae nun ni pli cae pli audis pri nigra vendredo, sed por australianoi esas ege stranga, char mi devas doni al vi iom de historio pri australio. Do, mi loges in stato, un nomigas uh, eh, Sud Cimbrio, sed estas alia stato, kiu nomigas Victorio, cae antau multa iaroi occasis Ah, para donum in mia lango, occasus granda incendio, cae citiu incendio estis giganta, gi forbrulis tutan arbaron, multae homoi mortis, domoi estis tute detruitae, cae poste oni nomis gin nigra vendredo. Do nun, se vi parolas cun iom maljuna australiano kai vidi des oh chubi vi se chatti ion uh, dum nigra vendredo oni vede reagus reagos tio vi festas tio datun ki fekulo vi estas multe homoi mortis sed vi tiam poste devas kladigi, nu, temas pri usona afero. Do, la du ne ocasis sam tage en la jaro, sam date, do tiu estes bona afero. Sed la nomo estes tute sama, <laughs> do tiu estes ium stranga. Ni havas comerit sam tagon, nigra vendredo, cae tiam tre tristan tagon, nigra vendredo. Do, tiu case, Mi parolos pri la comerzan tagon nun, uh, Nigra Vendredo, char mi supposes che ciam vi spectos citi un filmon, jam estas Nigra Vendredo, au la tago just passes minus cias se chiu case amicumu havas ion qui gi givos presenti do Estas citiu pagio, ligilo en la prescribo sube, kaj se vi volas uh, helpi nin, kai mi clarigos poste kiel vi helpu nin, vi povas aceti membrezoin de citiu kai tio helpos nia in te amanoin a uh, pli pri labori la proiecton, doni pli da servoi, kai tio plu. Do, kion amicumu faris dum la pasinte jaro? Do, verisceine vi compreneble vi scias estes tio grande, giganta pandemio kiu nomiges covido, kai covido estes ege malbona por amicumu, char amicumu estes apo por trovi lingvemuloin apude, kai verisceine stranguloin, do dum covido ne niu volas trovi stranguloin kai ren kun ili do multae homui simple cesas uzi la apon kai compadenebile nia in speso i estes balbonae senza ni lames dum tuta iaro sed poste mi supposas la pandemio pli kai pli malapedis Uh, eh, in quelcae landoi, do ni povis pli kai pli de nove presenti amicumu al homoi kai esperi che homoi volas rencontigi per la apo. Ciu casa, dum le jaro de la pandemio, ni multe prilaboris la apon, kai specife unu teamanon. Kai tiu homo estas Tania, do bonvolu uh, poste en la commenteio sube diru, dankon Tania, char Tania multege prilaboris amicumu, antau plure jaroi la apo havis asense du codadoin, unu por iOS kai unu por Android, kai tio signifas ke se ni volas al doni novan funkcion, ni devas gis du tute malsama in Sed post jaro da laboro, uh, la codado estis unuigita, kai nun ni havas unu codado. Kai ni faris tion cele al tio ke en la sekva jaro ni volas liberigi la codon por amicumu, por, mi supposas, engagigi enga la komundu mon pli. Pardonon min mia lango estes iom dormema juste nun, cer mi, mi iam laboris la tutan tagon. Sed, ciu case, ni nun havas tute novan fundamenton por amicumu, kai surface, gi aspectas suffice simile, sed sube, profunde en la codado mem, estes tutta nova afero. Uh, kai ankau eble vi vidis estes nova in uh, ah, gestatigo in per amicumu kai vi ec edit servis push attento in. Do se vi ne havas la appon au vi ne usis gin dum longe. Mi petas che vi el shutu gin kai provu gin de nove kai se vi trovus cimuin vi povis iri al nia telegrama grupo uh, kai scribi tie la cimuin kiun vi trovas kai mi metos ligilon la prescribo sube. Do, esas du manierdo in per kiu vi povis helpi amicumu. النواه uh, el shutu kai uzu la apon kai due acetu chetu de citie, kai tio helpos la teamon stabiligos nien enspeso in contrao el in do tio esas tio kion mi volas priproli esas interesse char amicumu esas apo por trovi homo in apure kai en australio la tuta socio normaligis dum la pasinti jaro estas nun presca o quasi covid ne existas Neniu portas maskoin vere neniu niu parol parolas pri covido ne estas tiom multe da novaĵo ĉi tie sed en Ĉinio la devenlando de mia edzino estas kvazaŭ covido estos la fino de la mondo ciui timegas che iu apude havas tiun archan viruson. Ca estes strange per mi che la edzino, cer ciam ni el voyages el Sidneio, ca si fotas uh, eh, diversain uh, eh, paesaggio in caetio plu, ca el shutas al cinae eh, sociae reteioi, si ai amicoi in cineo scribas, oh, cio, ciu vi ne timas che vi balda mortas pro covidu? Dos, mi supposes che mi havas demandon per vi. En Australio, estas nun quasau covidu vere ne existas sed en Ĉinio estas kvazaŭ ĝi estos la fino de la mondo. Kiel estas en via lando? Ĉu COVIDo ankoraŭ estas uh, granda problemo au chu homoi fifas pri covid o kai teo plu scribu in la commentaio sube vi devs multe scribi <laughs> kai anka uh, citio ne estos la lasta filmo mi intensas ne ciu tage kai ne ciu semaine sed sufiĉe ofte kelkajn in monate eble du in monate fari novan filmo. kai tiu filmo temos pri miaj esperanto projektoj kai mi multe laboris pri esperanto projektoj sed surface ili ne aspektas interesaj, char mi, mi, mi programas ilin. Sed mi volas montri al vi la germo in de tio kai mi ne diros tion kion mi programas eble vi povas diveni in la commentaio sube au simple attendu gis la venonta filmo sed nun mi montras anue mi supposas ke mi devas doni al vi ideton pri la projekto por eble helpi al vi dveni kio okazos. Do enue mi simple volas diri tion kion mi faras profesie, ka eble tio povas helpi vin. Do mi estas C++ videoluda programisto, spertulo pri interretaj videoludoj. Do mi programas videoludon por esperantistoj kaj ĉi tiu videoludo estos havebla per iOS, Androido, Linux, Linuxo kaj Windowso se tutte ne esse spreta kai sur vi pops vidi neon pareskam nenion, neon chade uh, chio estas mi mi nun programas la karanan motoron de la video ludo se mi volas montri al vi ion do chitio estas androida de pos telefono uh, eh, se fiche estas de 2000 de kvin kai edigado estas clavado esperanto clavado do chitio video ludo bezonas ke vi taipu kai ankau ke vi komunikigi per esperanto sed ne es tuta teksta video ludo gien havas grafika jo vi ne povs vidi ilen nun ĉar ne es preta sed rigardu ĉi tion Mia klavado es preta do mi povs tajpi ion do ni provu do mi volas tajpi mm, mi volas volas pardonu min mi preska la faligis <laughs> mi en post telefonon per kiu mi nun filmas mi volas uh, mangi mangi kun vi do citio ne mi supposas tiel interesa sed Anue mi devis programi clavaron, char la clavaro, la esperanto clavaro por iOS ne estes tiel bona, kai ancao mi volas en ci tiu video ludo, mi devas diri. Vi ne povas uzi aliaen clavaroin, vi devas uzi la esperantan clavaron, kiu estas parto de la video ludo. Ĉar la ideo estas ke neniu alia lingvo estas uzebla krom Esperanto kaj vi uzos la lingvon kun aliaj ludantoj de la video ludo. Do nu mi devas programi ĉi tion. kaj eble post du semajnoj mi montros al vi uh, ion ĉi tie a uh, eh, bezonas iom de tempo char mi mi programas chion en c++ do essence mi mi ne uzas java al swift mi mi programas en unu el play rapida il lingvo de la mondo por video programado do ti postulas ke mi devas eh, programi cion de de fundamente mi supposas Ciu case, ci tio estes la unua germo, pos du semainoi ni vidos pli. Kai tio estes cio, ho, mi presca forgeses montri, kai anca vi povs ludi per computilo. Uh, uh, do tio estes cio, se vi shatis ci tiun filmon, vi scias cion vi devas fari, shatu gen, disconigu gen, abonu mian canalon, se vi ancora ne abonis, ca mi vidus vin cioin en la veronta filmo, kai se vi ne estos tie... Ah, cato, Kato, ciu vi shatas caresi tion? Ah, caresu gen. Ah, oh, tiel bone tiel bone.